Karstajās ziņās pēdējā laikā es skatos, ir divas tēmas. Abas man mulsina kā neekonomistu. Viens, vai tautsāmniecība atkal sāk pārkarst. Nu, pārkaršana vispār cilvēkiem švaks, saprotams, jēdziens. Bet otra lieta - algas augot nepareizi strauji, jo produktivitāte atpaliek. Es tā domāju, manā saprašanā bija krīze, algas samazināja. Tagad sākam atkopties, pakāpeniski kompensējam. Jautājums ir, un pamēģināsim divās minūtēs, trijās izrunāt šito. Par ko vispār ir brēka? Jā, atalgojuma līmenis Latvijas tautsēmniecībā ir atgriezies pirms krīzes līmenī. Gandrīz visās jomās tas ir sasniegts vai pat pārsniegts, izņēmumi ir maz. Tas ir labi, bet nu, izaugsmē ir kaut kādai jābūt. Ja mēs salīdzinām, kā bija pirms krīzes un tagad, augām mēs toreiz cik ar kādiem 10% IKP gadā. Ja? algas auga pa 20%. Nu, tas tā kā tiešām daudz. Tagad, savukārt, tas viss ir mēreni. Nu, IKP ir 3-4% pieaugums, vai ne, gadā. Un algas, nu, kāda 7%. Bet vai par to, ja nu, tas ir jautājums, vai par to ir jau jēga uztraukties? Te ir runa par to, cik strauji pieaugumu mēs varam atļauties nu, nav jau tautsēmniecībā tāda spidometra, kas pateikt, ka nu, mēs augam par ātru. Bet viss ir atkarīgs teikt, no ekonomikas organisma, cik spēcīgs vai novājināts tas ir. Tas ir līdzīgi kā ar fizisku darbu. Viens to paveic vilpodams, citam tas sagādā ļoti lielu piepūli. Nē, nu labi, skaidrs, bet kā tad pateikt? Nu, vai 7% auga pieaugums, mēs viņu jau vairs nevaram atļauties? Darba ražīgums ir tas mērs, kas ļauj pateikt, cik lielu algu pieaugumu arī ekonomika var atļauties. Un, uh, Kā mēs zinām, šobrīd jau ilgāku laiku Latvijas tautsēmniecībā algu pieaugums ir bijis straujāks nekā darba ražīguma pieaugums.